Vale, vale. Ahí viene para acá, para, los tíos. Ponte aquí en medio. Venga, aquí en medio. Birds flying high, you know how I feel. Es que no te veo ni nada. Sun in the sky, you know how I feel. No te veo. Es que aquí no veo nada. No lo veo. Ahora. <laughs> No pasa nada. Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when they start. That's what I I get it. And this whole world, is a world. it's a whole world. No venga otra vez los nacionales, verás. rodando por la carretera. Ahora ya sigue.